Uite, în seara asta vreau să-ți vorbesc despre a confirma. Uh, m-am uitat în Dex și mi se pare o aiureală uh, explicația de acolo. Uh, sunt aici în față la Handmade uh, Antic în, la universitate, port cercei doamnei Flori Marin, o să-ți las link acolo, mi se par foarte tari. Și m-am gândit că a confirma pentru mine este un verb străin pentru că niciodată n-am confirmat uh, ceva uh, Eh, cumva că sunt bună la ceva. Mie așa mi s-a părut că eh, în afară de la a mă juca, nu am confirmat că sunt bună la altceva decât să mă joc. Uite, acum mă joc cu cuvintele. Eh, ce înseamnă a confirma? Înseamnă a te... a fi cu minte, nu? Și a spune odată că tu, cum să spun, ai ai confirmat, ai spus încă o dată că poți uh, să ții cuvântul nu? pe care l-ai spus prima dată sau că poate ai repetat uh, nu o, nu știu, un concurs, uh, o reușită pe care ai avut-o. Și nu știu, mi se pare că n-am, n-am confirmat niciodată nimic și nu mi se pare ok să confirm. Mă gândesc la Thomas Edison, care a eșuat de vreo 10.000 de ori uh, până a inventat becul. El, uh, săracul, n-a confirmat niciodată, decât ultima oară, știi? Așa mi-ar plăcea și mie, mereu să, să muncesc pentru visul meu până când uh, o să confirm o singură dată. Pentru tine ce înseamnă a confirma? Ciao!